הגענו לשבוע 12. באימון הזה או בשבוע הזה אנחנו הולכים גם לשחות חמש פעמים 500 מטר תוך שליטה על מספר תנועות אחיד וקצב אחיד בכל 500 ו-500. מעבר לזה אנחנו חוזרים עוד פעם על הטסט של שניים וחצי קילומטרים ולדעת מהו הזמן שעשינו. הטסט הזה גם יעזור לנו מבחינה מנטלית, וגם אנחנו כבר נרגיש שיפור בזמן ובקצב של השחייה שלנו. אז מה שנשאר לנו זה ללחוץ על הקישור ולקפוץ למים עם חיוך ענק.